impón patronal. Esta multinacional está en vigor un sistema de organización que vai o protesto de dar respostas ás solicitudes de reducción de xornada por coidado, na práctica supón unha vulneración do dereito á conciliación e do propio dereito de reducción de xornada para coidado de fillos e fillas. Nitroe non só obriga o seu persoal a acollerse a unha reducción de xornada, coa merma salarial que isto supón para poder conciliar, senón que imposibilita unha concreción da xornada laboral flexible que impide o dereito das traballadoras e traballadores a poder decidir a concreción horaria da súa xornada. Eh, o caso de Citroën é eh, un exemplo máis eh, de moitas empresas, en este caso dunha multinacional, a que se lle enche boca vendendo políticas e medidas eh, dirixidas á igualdade de oportunidades de mulleres e homes, dirixidas a garantir os dereitos de conciliación cando na práctica o que están a facer é vulneralos, non directamente. Para nós é un exercicio de hipocresía tanto por parte das empresas como por parte dos gobernos, donde non se ten mudado nada despois, insisto, das históricas movilizacións do 8 de marzo. Non? Para o feminismo de clase, para as mulleres eh, que representamos a Confederación Intersindical Galega, para os compañeiros, afiliados, para os delegados e as delegadas desta central sindical, é necesario visualizar moito máis alá desde do ámbito das empresas, non esta loita, estas discriminacións, estas desigualdades e mm, dunha vez por todas, non, decir, abonda xa de discriminacións por motivos de conciliación, abonda xa eh, de discriminacións por razón de sexo, eh, imos a, a, a levar sempre a fora a nosa loita, imos a combatela co toda a forza que representa a CIGA, non? Para nós, insisto, este é unha dos moitos conflitos, un dos moitos conflitos, unha das moitas mobilizacións que imos a, a poñer en marcha durante as vindeiras datas datas e que imos ao no tempo ata que realmente eh, conquiramos os nosos dereitos. Non?